هنا عندنا الواحد ريال سعودي بيساوي 6 جنيه و56 قرش بالمصري طب لو خلينا كده 2500 ريال سعودي يعني بيعملوا معاك 16411 جنيه مصري مبلغ كبير جدا جدا جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارده يا صاحبي هخليك تكسب اكتر من 2500 دولار شهريا عن طريق التليجرام بس بشرط ان يكون عندك تليجرام على الموبايل بتاعك او على جهاز الكمبيوتر لان الربح بتاعنا النهارده او الموقع بتاعنا النهارده عن طريق التليجرام او بوت التليجرام وانا عارف ان في ناس كتير مش بتحب تشتغل على التليجرام او مش بتصدق ان في ربح على التليجرام اصلا لا يا صاحبي ده في ربح واكيد كمان وربح مش اي ربح ده ربح مبالغ كبيره جدا عن طريق التليجرام وبالاثبات كمان لان البوت بتاعنا النهارده عامل قناه خاصه لاثباتات السحب يعني ناس كتير جدا بتسحب من هذا البوت ومبالغ كبيره جدا جدا من بوت التليجرام اللي شايفينه قدام حضراتكم والطريقه سهله جدا كل ما عليك ان انت هتضغط على الانضمام او اشتراك في البوت بعد كده بتروح على قناه اثباتات السحب بتاعتهم برضو وتشترك عليها وكده خلاص انت اتضميت للبوت وهقول لك بقى تعمل ايه عشان خاطر تقدر تكسب من البوت التليجرام بعد ما تتضم يا صاحبي البوت التليجرام بيفتح معاك بالواجهه اللي انت شايفينها قدام حضراتكم وطبعا اول حاجه يجيب لك شرح البوت وقناه اثباتات السحب هنا دي قناه اثباتات السحب بتروح تنضم ليها برضو لو ضغطنا كده عليها زي ما انتم شايفين اسم المستخدم منال علي حاله العمليه نجاح الدفع مبلغ السحب طبعا سحبت 2813 دولار وطريقه الدفع عن طريق النجم وفي طبعا هنا بيدفع عن طريق فودافون كاش وطرق كتيره جدا للسحب هنتعرف عليها دلوقتي اهم حاجه بتروح تنضم برضو على قناه اثباتات السحب بتاعه البوت ونرجع تاني لبوت بوت الربح بتاع التليجرام ده طبعا بيفتح معاك الحساب بتاعك بعد ما تشترك بالطريقه اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم اول حاجه يا صاحبي هتروح بتاخد الهديه اليوميه هيضغط كده عليها هي كان كده أخص حصلت على 2 ريال سعودي طبعا بتاخد 2 ريال آه اسف هو مش بالدولار هو بالريال السعودي بس طبعا بتقدر تسحبه على اي حاجه ممكن تسحب على فودافون كاش وممكن تسحب على محفظه البير وممكن تسحب على طرق كتيره جدا برضه هنتعرف عليها طبعا بتاخد المكافاه اليوميه هي مش مكافاه يوميه هي كل ساعتين بالظبط مجرد ما بتعدي ساعتين بتقدر تاخد مكافاه مره ثانيه كل ساعتين بتاخد 2 ريال سعودي يعني هنحسبها كده كل ساعه بناخد 1 ريال سعودي يعني تقريبا في ال 24 ساعة بتحصل على 24 ريال سعودي تمام يعني يوميا بتقدر تكسب 24 سعودي ريال سعودي من المكافأة اليومية فقط او من الهدية بتاعة الموقع هنا عندنا قسم مشاهدة الاعلانات بتشاهد برضو اعلانات على البوت هنضغط كده عليه وطبعا هنا بيديك على كل اعلان واحد ريال سعودي وطبعا كل يوم بتشاهد اربع اعلانات فقط ليك اربع اعلانات فقط في اليوم يعني برضو يعتبر كده 28 ريال سعودي ده كل يوم بتكسبه من البوت بتاع النهارده طبعا لو ضغطنا كده على كلمه السحب دي كده هنلاقي طبعا عندنا طرق كتيرة جدا للسحب انا رصيدي دلوقتي 28 ريال سعودي طبعا انا عندك بنك كريمي والنجم والبنك السوداني الاهلي وبنك فودافون وعندك فودافون كاش وايفوري ومصرف سوريا المركزي وبنك الراجحي وبنك الوطني الجزائري وسيريتل كاش وتيليكوم واورنج واتصالات كاش وباي بال وآسياسيل والايثيريوم او البيتكوين وعلى محفظه البير وباكاش وبنك الخرطوم وبنك ام درمان الوطني يعني عندك كل الطرق ممكن تسحب عليها ما فيش طريقة مش موجودة في أي بلد كل الطرق هتقدر تسحب عليها من الموقع زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم وطبعا هنا البوت مصمم صفحة اتصل بنا طبعا لو حصل أي عملية تأخر في السحب ولا أي حاجة بتتصل بهم وبتبلغهم ان السحب بتاعك ما وصلش وطبعا بيبعتوا لك السحب بتاعك في اقرب وقت يعني السحب مش بياخد اكتر من يوم او يومين بالكتير بيوصل لك على طول وطبعا الحد الادنى للسحب في البوت يعني لن تكمل 2500 ريال سعودي لن تكمل 2500 ريال عشان خاطر تقدر تسحب يعني احنا حسبنا في اليوم ممكن نعمل تقريبا كده 30 ريال سعودي لو جينا كده حسبنا 30 ريال في 30 يوم تقريبا كده 30 في 30 تقريبا كده ب 900 ريال او ب 1000 ريال سعودي ده في الشهر ممكن تعمل 1000 ريال سعودي هيتبقى معاك 2000 آه تقريبا كده 1500 ريال هنجيبهم من فين بقى عندك اهم قسم قسم الاحالات يا باشا هنا بيقول لك اكسب المال من دعوه الاصدقاء طبعا قسم الاحالات ده هنا بيديك رابط دعوة بتاعك وكل طبعا واحد بيشترك من خلالك بتاخد 30 ريال سعودي من البوت يعني كل واحد بيجيبه بتاخد 30 ريال سعودي يعني تقريبا انت لو جبت 100 شخص طبعا يعني لو 100 شخص فقط هتكمل 3000 ريال سعودي يعني انت لو جبت 100 شخص يشترك في البوت هتكمل 3000 ريال سعودي تقدر تسحب من البوت على طول من غير تاخير لان البوت بيدفع مباشره وطبعا زي ما قلنا في قناه اثباتات السحب لو طلعنا كده فوق خالص هنلاقي القناه بتاعه اثباتات السحب زي ما قلنا وقناه اثباتات السحب زي ما قلنا اهي قدامكم اسم المستخدم طبعا بيجيب لك كل واحد بيسحب يعني تقريبا ناس كتيره جدا جدا سحبت من هذا البوت وهو ممكن تخش على قناه اثباتات السحب بتاعه البوت طبعا اهو كان عندك موسى ع... موسى عايد آه طبعا آه ده سحب دلوقتي 2541 على بنك الرجحي وهنا لو نزلنا تحت تاني هنلاقي خلود احمد محمد سحبت اهو 2594 عن طريق فودافون كاش ده طبعا مصر وعندك برضو اثباتات سحب كتير لو طلعنا فوق كده خالص هنلاقي اثباتات سحب كتير جدا جدا على هذا البوت وطبعا ممكن تكسب ارباح كتيره جدا لو انت بس حاول تنشر الرابط دعوه بتاعك وحاول تدخل كل يوم تاخد المكافاه في تقريبا مش هتكمل باذن الله والله لو عملت لو جبت 100 احاله فقط او 70 احاله فقط هتقدر تكمل 2500 ريال في اقل في اقل من خمس ايام او اربع ايام بس انت حاول تاخد الرابط وتنشره على صفحات التواصل الاجتماعي وباذن الله هتقدر تكمل ال 2500 ريال طبعا 2500 ريال ده مبلغ كبير جدا يعني كده لو رحنا على جوجل هنشوف ال 2500 ريال هيعملوا كام كده بالمصري هنا عندنا الواحد ريال سعودي بيساوي 6 جنيه و56 قرش بالمصري طب لو خلينا كده 2500 ريال سعودي يعني بيعملوا معاك 16411 جنيه مصري مبلغ كبير جدا جدا جدا يعني تخيل ان انت تعمل مبلغ ديتي في اقل من شهر بس كل ما عليك ان انت حاول تنشر رابط البوت بتاع التليجرام وباذن الله هتقدر تكمل وهتقدر تسحب من البوت وده كان شرحنا النهارده على البوت التليجرام يا رب الكل استفاد منه يا رب يعجب حضراتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته